ඔබතුමාගේ නම මම එස්සේ රත්නපාල. ඔබතුමා ගොවිතැන් කරන්න දැන් මම 1979 80 තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙ ලිව්වේ. ලියලා උසස් පෙළ හැදෑරුවා. වාණිජ අංශයෙන්, කුසි අංශයෙන් හදාරන්න ගිහිල්ලා කුසි කර්ම අංශයෙන් හදාරන්න ගිහිල්ලා ඒ පාසලේ පටන් ගත්තේ ඒ පළමු වසරේ නිසා එතන අඩුපාඩු තිබුණා. මම ඊට පස්සේ වාණිජ අංශයෙන් තමයි උසස් පෙළ හැදෑරුවේ. උසස් පෙළලා උසස් පෙළ 84 උසස් පෙළ ලියලා එකම වතාවයි ලිව්වේ ආදාය මට මේ යන්න මේ දෙවෙනි වතාව ලිව්වා නම් විශේෂයෙන්ම මේ කැම්පස් එකට විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙන්න අවස්ථාව දුන්නා. ඒ තියද්දි ඊට පස්සේ මගේ මේ දෙමව්පියෝ සහෝදරයොත් කරේ කුසිකාර්මික වැඩ ගොවිතැන. ඒ නිසා මටත් පොඩි ආසාවක් ඇති වුණා මට මේක තමයි කරන්න ඕනේ කියන මට්ටමට මගේ හිතේ ඇති වුණේ. ඒ නිසා මම කුසිකර්මයට ආව තීරණ වුණා 1984 වසරේ. ඒ වෙනකොට කී දෙනෙක් ඔබතුමාගා වැඩ කරන්නේ? මම ඒ වෙනකොට කවුරුවත් පඩියට අරන් කරේ නෑ. මගේ තනියෙන්ම තමයි මම අක්කර කාලක භාගය විතර ඒ ඒ කාලේ ගොඩාක් දුරට ওই වතුර මැචින්නේ මත් අගයි සමහර විට අපි අර පොල් තෙල් බැරල් දෙකට කියන දෙකට වතුර අරන් ගිහිල්ලා දාලා තමයි අක්කර කාලෙක විතර තමයි ස්ටාර්ට්ම වගාව පටන් ගත්තේ. ඒ පටන් අරගෙන ඒන් පස්සේ දිගින් දිගට කරලා 87 8 වගේ විතර වෙනකොට මම 86 විතර වර්ෂයේ තමයි ওই බීලුණු වගාව ලංකාවට ගොඩාක් ප්‍රචලිත වුනේ. ඒ ඒ ගම වගාව පටන් ගත්තා. ඒ වෙනකොට සාමාන්‍ය සේවකයෝ හතර පහ දෙනා 10 දෙනා එහෙම සේවකයෝ වැඩි කරලා අක්කර 2 3 4 5 එහෙම වගාව කරගෙන ඉදිරියට ආවා. මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් අක්කර 100ක් 75ක් 100ක විතර වගේ වගාව මගේ එක එක එක එක වගාවන් තියෙනවා. මේ වෙනකොට වගාබිමේ කොහොමද අලුත් තොරතුරු? වගාබිමේට අපිට උනේ අපිට මේ ඔය අතරමැදි කාලයේදී 86 විතර ඉඳන් 90 90 ගණන් වල වරින් වර ඉතින් අපිට කාලගුණික විපර්යාස සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේන් අපි පාඩු ලබනවා. ඒ වගේම අපිට මිල ඒ කියන්නේ අපේ රටේ නිෂ්පාදන වියදමට ගොඩක් වැඩිනේ. මගේ ප්‍රධානම වගාව තමයි බීලුණු වගාවයි බීජ නිෂ්පාදනය. බීලුණු බීජ නිෂ්පාදනය. සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය. ඒ උඩ අපිට ඉතින් ඒ ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනලා ගෙනෙන නිසා අපිට පාඩු කන අවුරුදු සිද්ධ වුණා. ඒ අතරෙදි ඉතින් ඒ අතරෙදි තියෙන අතරෙදි මේ දැනට වෙනකොට නම් අපිට ගොඩාක් බලපාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපිට වුණ මේ මේ කොරෝනා අර්බුදයෙන් පස්සේ වුණ රටේ ඇති වුණ පොහොරයිගය, කුමිනාශකයිගය, දිලීරනාශකයිගය නිසා අපි ගොඩාක් බැට කාලා ඉන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩාක් අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඔබතුමා දැන් සේවක කීදෙනෙක් සේවක දැනට නම් මගේ වැඩ කරන සේවකයෝ ඉන්නවා 75ක් 80ක් සමහරට 100ක් වෙනවා මේ ස්ථිර වශයෙන්ම ස්ථිර වශයෙන්ම 70ක් 80ක් ඉන්නවා ඉන්නවා දැන් අද මොකද ඉන්දන ගැටලුව පිළිබඳ ඔව් දැන්ට අපිට මට තියෙන්නේ මම මේ මේ අවුරුද්දේ වෙනකොට තමයි මම මේ ඔක්කොම වගා කරන්නේ මේ වගා ඔක්කොම කරන්නේ වතුර පොම්ප කරලා එතකොට වතුර මැෂින් එකකින් තමයි. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන වශයෙන් භාවිතා කරේ භූමිතෙල්. ඊට පස්සේ භූමි තෙල් දැන් නැතු වුණානේ. ඒ කියන්නේ දිනකට භූමි තෙල් ලීටර් 200ක් විතර ඕන වෙනවා. නැති වුණාට පස්සේ මම දැන් ඒක මේකට විකල්පයක් වශයෙන් ඩීසල් එන්ජින් ගෙනල්ලා මේ තමයි දැන් මෙයා කරන්නේ. ඒ නනද ඒකට ඩීසල් සපයා ගැනීමේදී අපි බොහෝ අපහසුතාවකට පත් වෙනවා. දැනට ඩීසල් බොහොම අමාරුයි. අපි කරගෙන යන්න දැන් අවශ්‍යතාවය. කන්නේ මැයි වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. ඒවා අපි සුරක්ෂිතව සීත ගබඩාවල ගබඩා කරගන්න. දැනට බීජ නිෂ්පාදනය ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ ගොවියෝ ගොඩාක් බීජ නිෂ්පාදනය කරනවා. කරාට ඒක දැන් අපිට ගොඩක් ආදාය හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් තිබුණා මේකෙන්. අපිට ඒ ආදායම් මාර්ගයේ ඇහිරලා තියෙන හේතුව ලොකු ලුණු වගා කිරීම ගොවි මාතුරු අතහැරලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරපු බීලූන ගන්න ගොයි මහත්තුරු ඉන්නවා ගොයි මහත්තුරු ඉන්නවා ගොයි මහත්තුරු පොඩ්ඩක් හැබැයි අධෛර්ය වෙලා තියෙන්නේ හේතුව බීලුණු වගාවෙන් පොඩ්ඩක් පාඩු ලබලා ඇත්තලා ඉන්නේ ඒ වගේම දැන් මේ මේ මේ අතරෙදිත් අපේ මේ බීජ තියෙද්දිත් අපේ මිලට හැබැයි ටිකක් අඩුයි මිලට ඉන්දියාවෙන් බීජ ආනයනය කරනවා ආනයනය කරන්නේ ඒවා ඩොලර් වලට ඉතින් මෙච්චර මේ ගියක් තියද්දිත් ඒවා ගිය අවුරුද්දෙත් සිද්ධ වුණා ඒතර ඉන්දියාවේ බීජයි මේ බීජය අතර වෙනස මේ ඉන්දියාවේ බීජයි මේ විතරයි අතර වෙනස කියලා කියන්නේ ආසයි පොළොවයි වගේ. ඒ තරම් ගුණාත්මක භවෙන් අස්වැන්නෙන් කල් තබා ගැනීමෙන් අපේ බීජ එච්චරටම හොඳ බීජ. ඉන්දියාවෙන් මොනම බීජ ගෙනාවත් අපේ ලංකාවේ බීජ වලට තරංකාරීත්වයකට එන්න බෑ. ඒ තරම් හොඳයි ලංකාවේ බීජ. දේශීය ලොකු ලුණු බීජ. ඔබ දැන් ඔබතුමා මේ සඳහා බලාපොරොත්තු වෙන රජය මොකද්ද? අපිට මෙහෙම මෙන්න ඕනේ. රජය රජය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ මේවට. අපිට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පොහොර ටික, දිලීරනාස ටික, කුමිනාසක ටික අද ගොවියන්ට දරන්න බැරි මට්ටමක ඉන්නේ. ඒවා රජයෙන් සහනාදායි වැඩපිළිවෙලක් අනුව ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ බීලූණු වගාවේ අස්වැන්න දැන් මේ මං පෙන්නපු ඒ වගේත් මේ මාසේ අන්තිම ඉඳන් අස්වැන්න එනවා. 25 ඉඳන් අගෝත්. එනකොට ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නන එක නතර කරන්න බැරි නම් දැන්ටත් දමුල්ල මාකට් එකේ රුපියල් 120යි. අපිට 20කට දෙන්න බෑ දැන්. 20කට නෙමෙයි අපිට 200කට එහායි මිල ඕනේ. මේ මේ මේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මේ බහණ්ඩවල මිල වැඩි වීම උඩ. සේවක පඩිනඩි වැඩි. ඒ නිසා ඒ දැන් මේ බීලුණු මේ වලට අගොත්තු අන්තිම ගැලවෙන ඒවට මිලක් එන්න ගොවියට හොඳ මිලක් ලැබෙන්න ඉන්දියාවෙන් ගෙනියන ආනායනය නතර කිරීම එහෙම නැතිනම් ඒවට බදු වැඩි කරලා හරි සීමා කරලා අපේ ඒවට හොඳ මිලක් ලබා දෙන්න ඕනේ නැත්තම් ලබන අවුරුද්දේ මේ ගොවියෝ ටිකක් නැතු යනවා. හරි හරි එන්න. මේ වගාව මොකද්ද රත්නමාම මහත්තයා? ඒක අපි ලොකු ලුණු බීජ නිෂ්පාදනය කරනවා. මම ඊට පෙර කිව්වේ ඒක තමයි අපේ ලුණු වගා බී ලුණු වගාවයි ආහාරය සඳහා ගැනීමට ලුණු වැවිල්ලයි බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමයි තමයි අපේ මගේ ප්‍රධානම වගා දෙක. එතකොට මේ බීජ වලට මීට පෙර අවුරුදු දෙකකට විතර තුනකට උඩදී මේ ඒ හොඳ ඉල්ලුමක් තිබ්බා මේ බීජවලට. මේ බීජවලට හොඳ ඉල්ලුමක් එන්න අපේ ලංකාවේ ගොවියා ඉල්ලන්න හේතුව තමයි ඉන්දියාවෙන් තමයි ආනයනය මීට පෙර කරේ. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 20ක විතර වගේ ඉඳන් අපේ බීජ නිෂ්පාදනය තියෙනවා. මේ මේ බීජ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩිම අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ ගේන එකේ එහෙම අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. ඒ වගේම මේක කල් තබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම ගුණාත්මක භාවයෙන් ලස්සනෙන් වැඩි වෙළඳ පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා හැම ගොවියෙක්ම මේ බීජ බීජ ලූණුම වගා කරන්න. ඒ කියන්නේ ලංකා බීජ වගා කරන්නම පුරුදු වුණා. ඒ ඒ නිසා මේකට දැනට අවුරුදු දෙකකට විතරම හොඳ ඉල්ලුමක් තිබුණා. හැබැයි ඒ ඉල්ලුම නැති වුණා. මොකද මේ ලුණු වගාවෙන් ලුණු වලට ලුණු වලට හොඳ මිලක් නැතුව ඉන්න උන හින්දා ලොකු ලුණු ගොවියෝ බී ලුණු වගාවෙන් ඈත් වුණා. ඈත් වුණාට පස්සේ අපි පොඩි අපහසුතාවයකට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ බීජ විකුණ ගන්න බැරිව වුණා. ඔන්න දැන් නම් ඩිංගක් ඇනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ගිය අවුරුද්දේ මේ කුමිනාශක දිලීරනාශක තහනම් කිරීම උඩ අපි ලොකු ලුණු බීජ බීජ ගොවියෝ අමාරු ගත්තා. මේ දැනටත් මේ තියෙන්නේ <laughs> මේ මේ හොඳ දිලීරනාශක නැති නිසා තමයි මේ රෝග රෝග හැදිලා තියෙන්නේ. ඕකේ මොකද්ද රෝග ලක්ෂණ? මේ මේ මේ තියෙන්නේ දැන් මේ මේ කාර මේක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දිලීරහානිය මලට. ඇවිල්ලා දැන් මල මේවා වෙලා තියෙන්නේ. නරක් වෙලා නේ. නරක් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ බීජ හොඳ නිෂ්පාදනයක් මේකට හොඳට ඉල්ලුම තියෙනවා. ඉතින් මේකට කෙරෙන්න ඕනේ රජයේ වශයෙන් මේ බීජ නිෂ්පාදනයේ සාමාන්‍ය කිලෝ එකකට කොච්චර වියදමක් දරන්නවද? අපිට මේ මේ කිලෝ එකකට දැන් මේ අවුරුද්දේ වගේ වෙනකොට නම් රුපියල් 20000ක්වත් 25000ක්වත් දරන්න වෙනවා. බීජ කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනයේ. ඔව් නිෂ්පාදනයේ. අපිට හැබැයි ගිය දැන්ට අවුරුදු දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා රුපියල් 10000ක් විතර වගේ තමයි යන්නේ නිෂ්පාදන වියදම. දැන් ලොකු නිෂ්පාදන වියදමක් යනවා. එතකොට බීජ බීජ මේ බීජත් රුපියල් 30000කටවත් අපි අලෙවි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබතුමාලා මේ බීජ කොහෙද යවන්නේ වසන්ති කියන්නේ? ඔව් දැන් අපි මේ මේ බීජ දැන් මේ යල් කන්නේ බීජ වගාව. හා හොඳයි. මේක කන්න දෙකකට කරනවා. මේ කන්න දෙකකට කරනවා මේ බීජ වගාව. ඒ කියන්නේ මාස් කන්නෙත් කරනවා. මාස් කන්නෙත් වගා කරනවා මේ බීජ. ඒ බීජ වගා කරලා ඒවා ගලවන්නේ අප්‍රේල් වල මාර්තු වල මාර්තු වල තමයි අස්වැන්න නෙලන්නේ. ඒ අස්වැන්න අපි ඒ වෙලාවෙම මේ වගාවට යොදනවා. මේ මැයි වල ලුණු වගාවට. ලුණු වගා කරනවා. ඒ බීජ තවන් දාලා හදනවා. ඒ ඊට අමතරව අපි ඒ ඒ බල්බ තියාගෙන ඉඳලා මැයි වල ඔව් මැයි මාසේ මැයි මාසේ නැවත වගා කරනවා. ඒ කියන්නේ යල් කන්න. යල් කන්නට. ඒ යල් කන්නට වගා කරපු බිමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ බීජ. එතකොට මේ බීජ වල අස්වැන්න නෙලනවා අපි අගෝත්තුවට. අගෝත්තුවට අස්වැන්න නෙලපුවාම මේ බීජ නැවත තියාගන්න ඕනේ අපි ලබන අවුරුද්දේ මැයි වෙනකම්. හොඳේ? ලබන අවුරුද්දේ මැයි වෙනකම් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මැයි වෙනකන් තියාගන්න අපි මේවා මීට පෙරනම් කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට යවනවා සීත ගබඩාවල තියන්න. ඒ සීත ගබඩාවල තියන්න බෑ. ඒ දෙහෙම තියලා ඔය කරන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා අපේ බීජ වගේ පැලවුණා. ඒක නැති නිසා දැන් අපි මමම හදාගෙන තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකක්. ඒ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියාගන්නවා. සෙන්ට් ගේට් අංශක 13ට 14ට 14ට වගේ මේ උෂ්ණත්වයට යටතේ තියාගෙන ඉන්නවා ලබන මැයි වෙනකම්. තස්මා සිවුට පෙන්වන්නගේ? ආ. මේ ලුණු වගාව දැන් ගොඩක් අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ මේ මොකද අපිට මැයි ජූනි ජූලි ජූලි 25 20 අසාමාන්‍ය වැහි දෙක තුනක් වැස්සා. ඒ වැහි දෙක තුනට තමයි මේ මේ හානි වුනේ. ගහෙන්. ඔව්. මේ මේ හානි වුනේ එකයි මේ අලයක් නැතිනම් ග්‍රෑම් 75කට විතර වගේ 100කට කිට්ටු වෙන්න එරනාල. ඒ මේ ගහේ සාක කොළ වලට ඔක්කොටම හානි කරා වැස්ස නිසා. ඊට පස්සේ අලේ එරීම එයින් පස්සේ අඩු කරනවා 100ට දැන් ග්‍රෑම් 20ක් විතරනේ තියෙන්නේ මේ අලේ. මේ අලයක් ග්‍රෑම් 80කට විතර එරන තත්ත්වේ. හරි හරි හරි. ඒක මේ මීට පෙර වෙලා නැහැ මේ අවුරුද්දේ තමයි මේ විදියට අසාමාන්‍ය වැස්සක් වැස්සේ. නිසා මං වගේම ගොවි මාතුරු හැම කෙනාගේම මේ විදියටම හානි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඕකේ මොකද්ද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය කොළ මැරිලා. කොළ මැරිලා කොළ මැරුණ නිසා මේ අලේ ලොකු වීම අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේවට දිලීරනාශක යොදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට දිලීරනාශක මේ දැන් ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ වගේ එනකොට හරි දිලීරනාශක නැහැ. ඒ කියන්නේ රජයෙන් මේිට පෙර ඒ දිලීරනාශක, කුමිනාශක, වල්නාශක ගෙන්වීම දානම් කරානේ. ඊට පස්සේ එන දිලීරනාශක, කුමිනාශක ඒවා ව්‍යාජ ඒවා ඒවා හොඳ නැහැ. ඒවා පාවිච්චි කරුවට මේක ඇරීම ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ අපිට දිලීරනාශක නැතිකමත් වැස්ස වැස්සට හරියට හොඳ දිලීරනාශක කුමිනාශක නැති වුණ නිසා ඒකත් බලපෑම තියෙනවා මෙතෙන්. දෙකම එකට වෙලා අපි විනාශ වුණා. රත්න බලන්න මොකද මේ කහ වගාව සාමාන්‍ය නිකන් ඔව් ආ මේ කහ වගාව මම ගිය අවුරුද්දේ අවුරුදු දෙක ඉඳන් පටන් අරගත්තා. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් කරේ. ඉතින් හොඳ මිලක් හඳුනේ ඉඳා මේ අවුරුද්දේ වගා කරා. රජේ මගිනුත් කිව්වනේ කහ වවන්නවා වවන්නවන්න කියලා. ඒ නිසා මම මෙතන වවලා තියෙනවා කහ අක්කර 15 18ක් විතර තියෙනවා ප්‍රමාණය. දැන් මීට මාසෙක දෙකක විතර ඉඳන් අස්සන්න නෙලන්න තිබුණේ. ඉතින් අස්සන්න නෙලුවට අලවි කරන්න බෑ. රජේ කිව්වා වවන්න වවන්න වවන්න කිව්වට ආව ගන්න. දැන් දඹුල්ල වෙළඳ පොලේ යන්නේත් ඒත් රුපියල් 60කට 70කට ඒත් ලොකු තොගයක් විකුණන්න බෑ. ඉතින් අපිට මෙහෙම දඹුල්ල මාකට් එකට කෑලි 10ක් අරන් ගිහිල්ලා උදේ ඉඳන් විකුණලා එහෙම එන්න අපිට කරන්න අමාරු. ඒක නම් අපිට ඉතුරු වෙන දෙයක් නෑ. ඒ නිසා දැන් මේ කහවගාව මොන දේකට බහින හිතා ගන්න බැරුව මම මේ කහවගාව දැන්ට හැබැයි දැනටත් මම මේක නඩත්තු කරගෙන යනවා. මොකක් වෙයිද දන්නේ නෑ. අපිට මිලක් ඔබතුමාට සාමාන්‍ය මේක කහ කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න කීයක් වේදන් ගලා තියෙනවා අපිට මේ කහ කහ කිලෝ එකක් අපේ කහ බීජ වල මිල නැතුව රුපියල් 100ක් විතර වගේ නිෂ්පාදන වියදමක් එනවා නිෂ්පාදනය වියදම එතෙන් වෙළඳ පොලේ කහ කිලෝ එකක් කීයද දැන් වෙළඳ පොලේ දඹුල්ල වෙළඳ පොලේ ඒකත් හැම ලොකු ලෝඩ් එකක් දෙන්න බෑ කෑල්ල දෙක යන්නේ රුපියල් 70යි 80යි 80යි දැන් ඔබතුමා බලාපොරොත්තු මොකද ඉතින් මට මොකුත්ම දැන් මේකට කරගන්න දෙයක් නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉතින් රජයෙන් මීට පෙරත් අපි ඉල්ලීම් කරා මේ කහවලට මොනවා හරි අපිට රටපටවන කම්පැනි හරි සම්බන්ධ කරලා මේවා අලෙවි කරගන්න අපිට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා දැන් තාම වෙන මේ වෙන තුරාවන් නම් වැඩපිළිවෙලක් සිද්ධ වුණේ නැහැ ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටකට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකට රුපියල් 200කවත් මිලක් තියෙනවා නම් මේ කහ ගලවනවා මේ වගාව සම්බන්ධ ඔව් අපි මාගේ ප්‍රධානම මේ මේ කොටසේ දැනට තියෙන්නේ මේ බීලූණු වගාව තමයි. අපිට පොඩ්ඩක් මේ අවුරුද්දේ මේ දැන් අසාමාන්‍ය විදියට සිතු නොසු විදියට වර්ෂාව ලැබුණා. ඒකෙන් අපිට පොඩ්ඩක් මේ දිලීර හානි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වගාවට. ඒ හින්දා අපේ තිබුණ අස්වැන්න නම් මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු තිබුණ අස්වැන්නෙන් 150ක් විතර අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ බීලුණු වගාව තමයි මගේ ප්‍රධානම වගාව. එතකොට මේවට දවස් දෙකෙන් දෙකට ජලය සපයන්න මේ ජලය සැපැව්වේ අපි භූමිතෙල් ඉන්ධන සඳහා භාවිතා කරේ භූමිතෙල්. භූමිතෙල් දැන් අපිට නැති වුණානේ. නැති වුණාට පස්සේ මම මේ වගාවෙන් වගාව අයින් වෙන්න හිටියා වගාවෙන් මේ අයින් ඈත් වෙන්න වගාව මං වගාවෙන් අයින් වෙන්න. නවත්තන්න. නතර කරන්න. ඒකට නතර කරන වෙලාවේ ඉන්නකොට මගේ දැන් මේ වැඩ කරන සේවක මාත්ම මාත්මින් ඉන්නවනේ. ඒකට බොහොම ඉල්ලීම කළා අනේ එපා එහෙම කරන්න අපිට එහෙම වුණොත් අපි ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ අපිට කරගන්න විදියක් නැහැ ඒ තකා තමයි මම මේ අවුරුද්දේ මෙතනින් පස්සේ වගාව කරන්න කියලා හිතේ තියාගත්තේ ඒක නිසා තමයි මම මේ ඩීසල් වලට මේ තරම්ම දැන් මේ දඟලලා කොහොම හරි ඩීසල් ටිකක් ගන්න දඟලන්නේ ඉල්ලීම් කරන්නේ මොකද මේ මේ සේවක මාත්තුරු සමාවිත අවුරුදු 25 30 වැඩ කරපු කට්ටියක් ඉන්නවා ඒ කට්ටිය දැන් මේ මම වගාව නතර කරොත් සම්පූර්ණ අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවා ඒක නිසා තමයි මම ඒ නිසා නැවත ආයෙ හිතාගත්තා ආයෙත් මේ වගාව කරන්න ඕනේ කියලා. අක්කර කීයක් කියලා තියෙනවද රත්මන්? ලුණු නම් අක්කර 20ක වගේ වගාවක් තියෙනවා නේද? ආහා. එතකොට මේ සඳහා ඉන්ධන කොච්චර ප්‍රමාණයක් කරනවද? අපිට මේ මේ මගේ දැන් වතුර මැෂින් විස්සක් විසිපහක් වගේ දව දිනපතාම වැඩ කරනවා ඒ වයික වතුර මැසින් එකකට ලීටර් දොළහක් පහලවක් වගේ දහයක් පහලවක් වගේ අතර ඕනේ දවස වැඩ කරන්න එතකොට ලීටර් දෙසා පොදුවසයෙන් බැලුවොත් දිනකට ලීටර් දෙසීයක් දෙසිය පණහක් ඕනමයි එතකොට දැන් ලාම්පු තෙල් වලින් දූපු පොම්පණ එක නවත්තලා ඩීසල් වලින් දාලා ඔබතුමාට ලාභයක් තියනවද මේකේ? දැන් පාඩුවක් නේද නැහැ ලාභේ බලාපොරොත්තුව නැතත් මේ කරගත්ත වගාව ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට අර වැඩ කරපු මගේ සේවක කට්ටිය රැකින්ඩ ඕනෙනේ. එදා ඉඳන් අපිට දැන් අපි නම් දැන් මොනවා හරි කරගත්තොත් අපි මොන විදියෙන් හරි අපි ජීවත් වෙයි. ඒ වුණාට ඒ සේවක මාත්මාන්තීන්ට රැකියාව නැති වෙලා අන්තාසරණ තත්ත්වයටපත් වෙනවනේ. ඒ නිසා මොන ධෛර්යය හරි දාලා ලාභ බලාපොරොත්තුව නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ කරන්න දැන් මොකද නැත්තම් දැන් මට ඩීසල් ලාමු තෙල් එන්ජින් වෙනුවට දැන් ඩීසල් එන්ජින් ගෙනාවා. ඒතකොට ඩීසල් එන්ජින් එකක් ලක්ෂ දෙකක් විතර වෙනවා. ඒතකොට ඩීසල් එන්ජින් 25ක් ගේනකොට එතන ලක්ෂ 50ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ලාභයක් බලාපොරොත්තු තියන්න බෑ. අර ඉදිරියේ පැවැත්ම කරගෙන යන්න තමයි දැන් අද. සේවාවක් විදියට. සේවාවක් විදියට කරගෙන යන්න තමයි බලන්නේ. ටික මිල තියෙන කුමිනාස්තක ගහලා අපිට වියදම යකටම බෑ කියන්නේ. පොඩි රත්නමාදන මේකත් මොකද පැපොල් කෑල්ල අත්හැරලා. මේ පැපොල් කෑල්ල අත්හරින්න උනේ මේකට දැන් අවුරුදු දෙකක විතර වයස. මාස 8න් කඩන්න පටන් ගන්න තිබුණා. කැඩුවා. මේ ටික ටික උඩ මේවා වෙනකොට මේ වගේ අපිට කොරෝනා එකත් ටිකක් බලපෑවා. අපි CBL කම්පැනියට තමයි පැපොල් අලවි කළේ. දැනට මේ පැපොල් වගාව අතෑරලා තියෙන ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි අපිට මේක දැන් පේනවා ඇති මේක උස්බිමේ තමයි පැපල් වගා කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට මේකට වතුර සපයන්න ඕනේ. වතුර සපයන්න ඉන්ධන ලාම්බු තෙල් නැති වුණා. ලාම්බු තෙල් නැති වුණාට පස්සේ ඩීසල් එන්ජින් ගෙනල්ලා දාලා මේක බලනකොට අමාරුයි කරගන්න අමාරුයි. එකපාරට අපි මොකද එකපාරට ගහෙන් ගෙඩියෙන්න වගේ ලාඹු තෙල් නැති වුණාම අපි කොහොමද ලාඹු තෙල් මැෂින් 30ක් තියද්දි ටක් ගාලා කොහොම දුවද්දි 25ක් තියද්දි දුවද්දි ටක් ගාලා ආයේ කොහොමද ඩීසල් වලට මාරු වෙන්නේ? ඒවට ලාඹු තෙල් එන්ජින් දාන ඒවට ඩීසල් දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි අපහසුතාවයටපත් වුණා. ඒ උඩ තමයි මේ පැපොල් කෑල්ල අතාරින්න උනේ. ඒ කියන්නේ ලුණු වගාව බේරගන්න මේ පැපොල් කෑල්ල අතාරියා. ඒ වගේම තව එක හේතුවක් තමයි මේ පැපොල් වලට මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දිලීර නාසකෝනේ කුමි නාසකෝනේ ඒවා රජේ මගෙන් මේ තහනම් දාලා හොඳ කුමි නාසක දිලීර නාසක එන්නේ නැහැ එන එකක මිලත් බැලුවොත් අහස උසට නැගලා ඒවා පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගාව කරලා මේ අස්සෙන් අරගෙන විකුණලා අපිට මුදල් කරන්න බෑ ඒ නිසා මේ වගාව සම්පූර්ණ මත ඇරියා මේ වගාව සාමාන්‍ය අක්කර කීයක් තියනවද? මේකේ අක්කර 5ක විතර වගාවක්. අක්කර 5ක. මේ සඳහා සාමාන්‍ය වියදම? මේ අක්කරයකට පැපොල් වලට අක්කරයකට ලක්ෂ 10ක් විතර වගේ යනවා. වියදම. ඔව්. මේකෙන් පොඩි කොටසක් ගත්තම මුලදී. ඊට පස්සේ බැරුව ගියා ගන්න. මේ සඳහා රජෙන් කඩිනම් කඩිනම් වැඩ පිළිවෙලක් වසයෙන් රජයෙන් කළ යුත්තේ කොමාරි මේ ගොයිමාත්තුරු වගා කරන ඇන්ජින් වලින් දුවන කට්ටියට ලාම්බු තෙල් ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම රසායනික පොහොරයි, දිලීරනාශක, කුමිනාශක ඒවා රජයේ මැදිහත් වීමෙන් නිසි මිලකට එකම මිලකට ප්‍රමිතියකට බඩු අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිව ගියොත් මේක තියෙන කුසි කර්මාන්තයේ මේ තියෙන ටිකක් නැති වෙනවා.